Ang programang ito ay rated SPG, stritong paanubay at kabay na magulang ang kailangan maaaring masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkos sa mga bata Ang programang ito ay rated SPG, stretong patnubay at kabay na magulang ang kailangan maaaring masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkos sa mga bata. Ang programa ito ay rated SPG, stritong patnubay at kabay na magulang ang kailangan maaaring ay masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angko sa mga bata. Ang programa ito ay rated SPG, stritong patnubay at kabay na magulang ang kailangan maaaring ay masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, Hoy! Hoy! Ayuda! May hindihan ko sa mga bata! Ang programa ito ay rated SPG, stritong patnubay at kabay na magulang ang kailangan maaaring ay masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angko sa mga bata. Ang programa ito ay rated SPG. Strictong patnubay at kabay na magulang ang kailangan maaaring na masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkos sa mga bata. rated SPG. Stritong patnubay at kabay na magulang ang kailangan. Maaring ay masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angko sa mga bata. programa ito ay rated SPG, stritong patnubay at kabay na magulang ang kailangan maaaring ay masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkos sa mga bata. Ang programa ito ay rated SPG, stritong patnubay at kabay na magulang ang kailangan maaaring ay masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkos sa mga bata. Ang programang ito ay rated SPG, stritong patnubay at kabay na magulang ang kailangan maaaring masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkos sa mga bata. Ang programang ito ay rated SPG, stritong patnubay at kabay na magulang ang kailangan. Maaaring ay masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. rated SPG Stretong patnubay at kabay na magulang ang kailangan Maaaring e masisilang tema Lungwahe, karahasan, sexual, horror o droga Na hindi angko sa mga bata